Come sono pesanti i giorni. A nessun fuoco posso riscaldarmi. Non mi ride ormai nessun sole. Tutto è vuoto. Tutto è freddo e senza pietà. Ed anche le care limpide stelle mi guardano senza conforto da quando ho appreso nel mio cuore che anche l'amore può morire. thank you.